Что себе? Ну-ка, ну-ка, слушайте, подожди. Куда нет? Записка, записка. Ищи Толя. Ищи Толя. Ну, так, подойди к окну, дальше что написано? Уверен. Оля, молодец, какой все прочитала. Повернись направо. Право это там. Ну и повернись. Контейнер Подними с контейнер с игрушками. Еще записка. Ну-ка. Я Дед Мороз приходил, вы не я, видели. Я, я, Подожди, ну давай Рома, пусть столик, это Максим читает. Так. Так, другая записка. Так. Ищи в ящике, что-то должно быть интересное для нас. О, Опа-на! Я читаю. Так, у меня что, пять заданий? Нет. Четыре. Вот. с зеркалом. Это точно, это у мамы. Так, зайди в спальню, где шкаф с зеркалом. Так, дальше читай. Подойди. Ну, как ну, Дальше. Вперед. Увидишь белый пиджак. Вот он. Правильно. Ищи. Ищи. Мой пиджак. Еще одна записка. Так, это читает. Это Толик читает. Да пусть, Максим. Тихо, ребенок, ребенок, ребенок. Зайди. То ли уже в туалет улетел. Что там дальше? Зайди. Сначала зайдем. Теперь закроем этот замок. Нет, нет, нет, мы на видео снимаем. Мы на видео снимаем. Нет. Мороз сейчас а сейчас он ничего не сделает вам, никакого волшебства не будет. Дальше. Поверни Присядь. Открывай и ищи подарки. Ищем подарки. Нету здесь, точно не здесь. Ну, да, точно нет, не здесь. Нету. Где еще можно открыть и искать подарки? Открыть, правильно, Толя, мыслишь? Письма. Белье грязное. Ух ты, ух ты. Это что такое? <laughs> Ого! Раздай. Нифига себе! Бери, бери. Читаем, что здесь написано. Это тебе. О, это, это кому письмо? Читайте. Здравствуй, Рома. А так. А это кому письмо? Ну, Анатолий. Максим. Дед Мороз вам письма написал. Вот это да. Пишет тебе Дедушка Мороз весь год на я люблю богау, за тобой и должен признаться, а что ты очень ураж. у меня, ты стал старше на целый год и многому научился ездить на велосипеде, кататься на школьниках читать и писать собой. Победи, победителем Олимпиаде и в конкурсе джентльмен всегда Момент слушать ешь. Прочитал. Теперь инструкцию посмотри. Ти розкажи цю пісню. И приготовите совершенную дорогу. Ты он не он Ну хорошо, прочитай. Если есть инструкция, значит что-то должно быть еще, я думаю. Шагов. один. Моя инструкция обязательно выполнять. Ну, куда? Давай я подержу. Ну, так. Ты еще Рома не дочитал, сейчас дальше будет. Шаг первый. Тщательно. Нет, Толь, не читай пока инструкцию, Ром письмо не дочитал. Я ну, не хочу. Подождите. Не могу терпеть. Про себя читай инструкцию шепотом. Сейчас я вымою руки с мылом. Да. Подожди, еще получили. Он, он, он, сейчас уже первый. Да подожди, что там письмо. Подожди. Подожди. Дома дождемся и будем дальше искать. Толя, Мы же братья. Ну, только за Прочитал? Да. Ты пишет декларацию. Путем. Путем. Ну ладно, Катя, давай, ищите еще дальше. дальше. Да. В этом же, где были письма, там же дальше ищите. Я вымыть руки с мылом, Рома, у тебя тоже такая шаг. мне, мне даже этого не записывали. Инструкцию. У тебя письмо, еще есть инструкция волшебная, на. Все, открывай эту штуку. Да. Смотри там дальше. Нашел подарок. Они подписаны? Нет? Ну-ка доставай. Вот это подарки. Они не подписаны. Что там еще? Дайте все откроем. Подарки. Это все ну, подарки нашли. Идите в комнату смотреть. Давайте в свою комнату. Это планшет! Это телефон! Выключи планшет, другой телефон. А где что написано? Это Толя. Толя! Это Марка. Макси, а это мое. Послушайте, а как мне открыть? Там здесь контакты. Не, не, не рви, не рви, не рви. Вот, вот так вот. Так.

Это наклейка. Максим. Это пленка. Ты просто пленочка не срывай ее. Не надо срывать ее. Ну, да включай, она вот здесь как-то включается, как телефон. Вы довольны? Заряжайте, пока 100% не будет. Да, потому что если не заряжать до 100%, то, то телефон сломается. Да. Ну не сломается, а да. Но это не телефон так-то. Ну, это мини-планшет. Мини-планшет, да. Ну, у него зарядка сломается. Да